I can feel it in my bones So won't you come back, baby Should've never walked away The final call for And I will keep on waiting For a better day So won't you come back, baby never Signore e signore, benvenuto a tutti quanti con Pastuvoli e l'EasyJet. Per questione di sicurezza, va raccomandarmi di mettere i bagagli a mani dagli armadietti a capo a voi o sul tavoltone innanzi a voi. iniziare a guardare un bellissimo video di Torquato Testa? Sigla! Sigla! Siamo finalmente tornati al Dom in Svezia Siamo di preciso a Gavle, paesino della Svezia a due ore da Stoccolma circa Qua si stanno già cambiando perché sono gasati per girare La scorsa volta abbiamo fatto vedere com'era il posto Se non avete visto il video dell'altra volta ve lo lascio sempre linkato qua sopra È in inglese ma guardatevelo per vedere com'è tutto il posto Comunque siamo venuti fino a qua Siamo venuti fin qua, siamo venuti fin qua per vedere flippare Giocarli No in realtà questo posto è il posto perfetto per progredire Questa volta ha joinato Ciao. Gio Carli, detto Giovanni Carli, ragazzino. Scusa se ti ho chiamato ragazzino. Anni. Rifacciamo, eh, bambino. <laughs> Ragazzo di 15 anni, gira benissimo già, però ancora non sa fare le rotazioni bene in bici. Quindi questo posto, avendo fompite, airbag, trampolini dall'altra parte, is the dream. L'obiettivo di oggi è vedere 3-6 suo, flip, Gio, anche se non mi stai guardando, non vuol dire che non mi stai sentendo. Le due rotazioni basi oggi me le fai vedere. Eh? Oggi abbiamo coach. Non ti sei presentato. Ciao, Giorgio. Da dove vieni? Chi Giovanni sei? Da Carli, dove vieni? ho 15 anni, vengo da Padova, Veneto. No, da quanti anni giri? E eh, precisamente ho iniziato a 5 anni ad andare in eh. BMX, giro in dirt da un anno, due, un, un anno, anno, e mezzo. Però fa già la linea grossa Monza, eh. Saltar dritto, molto bravo. Trick, pecchiamo. Pecchiamo, oggi improviamo. Eh. Ok, partiamo da un warm up sui trampolini, sempre perfetto per riscaldarsi prima di girare. The hollow sound is ringing where your heart used to be. Ecco queste Trump Bike sono per imitare un po' i trick solo per la posizione in aria perché in realtà non avendo le ruote attaccate sono veramente leggerissime ed è molto più semplice che farli rispetto a una bici vera. Guess who it is, it's biz Ever be alert cause they checking for the I do I'm bored with your Yeah back, motherfucker cause I'm nice enough Yeah, well, I got what you needed. It might sound conceited, but I will not concede. I ain't fucking with rucks, and I'm way out of your league. I ain't messing with your scrubs. Yeah, that's word that I can read enough. So close, motherfucker, I can taste it. Y'all see the vision. You should get some LASIK. Feeling so good, you can say I'm on that make shit. It came from the heart, so that's why I had to pace it. Praticamente c'è quel ragazzino lì che io gli ho detto Basta urlare! Setto di Giovanni. Basta! il ragazzetto di Giovanni, Carli, gli ho detto dai iniziamo a fare flip sul trampolino perché se iniziamo a fare sul trampolino poi già in bici siamo passanti ma non vuole farlo sul trampolino e tra l'altro in Fompit backflip lo fa già lui in bici tu sei d'accordo con questa cosa? Sono d'accordo sul fatto che dovrebbe farlo Joe siamo in perché due serve. Dai <laughs> La gente a casa si arrabbia poi eh, eh vabbè come vabbè, siamo qui per imparare, Joe! Che lui ci ha appena rivelato che flippa piedi lo sa fare qua e non ce lo fa vedere. Questo è l'approccio mentale sbagliato. Vedi, Joe? Questo? E dici no, io non lo faccio perché no. Che cosa vuol dire, no? Se tu lo vuoi fare, lo fai, perché il tuo obiettivo è farlo in bici, giusto? Eh, cazzo! È il tuo obiettivo farlo in bici perché non lo fai qua. Finalmente il ragazzo mi ha detto che lo fa Adesso vi facciamo vedere dove. Sei convinto? Sì, ma... Devi dirlo a loro che sei convinto. Sì, so sono convinto. Sono convinto. Non mi sembri convinto. Cosa ti dice il tuo insegnante quando devi far flip? Bravo. In questo caso fai un filo indietro, perché non vogliamo atterrare nel buco. Eh, sì. Comunque farlo dal bordo così è molto più difficile che farlo su un trampolino elastico. Lui preferisce farlo dal bordo, non so per quale motivo, però ma che cazzo vuoi? Ah, un passo. Un passo l'abbiamo fatto. Magari avete visto che non l'ha chiuso perfettamente qui, ma l'importante non è chiuderlo in questo caso, perché siccome il suo obiettivo è farlo in bici, non è che siamo focalizzati sul parkour o sul corpo libero noi. L'importante è che il movimento l'abbia fatto giusto, nel senso è, ha fatto tutto giusto, ha spinto in alto e tutto, ha, si è solo aperto un pochino troppo presto. Ci siamo trasferiti nello skate park, quest'area non ve l'ho mai fatta vedere neanche nei video precedenti skatepark eh, stile street figo per riscaldarsi che è quello che faremo noi adesso I don't play, something like a mascot And I'm focused, treat me like an ascot Coming for your neck, yeah, I'm coming for respect I ain't fucking with your crew, you got jokers like a deck What the fuck do you expect? For me to just resign while you decline going circles like a revine I sat back, motherfucker, call that recline Pay the cost to be the boss, no such thing as free time, yeah you think I take a seat, but instead I'll make a beat. That's the way I make it heat. And I hit the ground running, you would probably break your feet. And I'm coming for the fame, motherfucker, watch me ski. And uh, I remember when they didn't need me. Now they wouldn't dare try to leave me. And you know the kid is spitting ruthless, so like Compton in the 80s right now. Rap game, well, this shit is so easy. Damn. utilizziamo come bag Però adesso facciamo ancora qualche giretto qua su questa pump track con questi due saltini Run it. Run it. Late night or early morning, I can't tell. They're praying on my downfall, I wake up fly as hell. Can't shoot me down, 40,000. Sale. Ed ecco a voi il paradiso della brugola. Ooh, I know they want a piece of me. If I put it on a record, it's a guarantee From me what you need from me, I've been on me from the jump Got a girl with a back, you can see it from the front All over the map, she ain't seen me in some months Hey, when I hit the road, love when I do the home runs If you're never offline, man, you own one I let my boys talk, hardly ever do my own stunts I ain't really with the action, I'm with the action I let a lot go, addition by subtraction If I don't know you, don't remind me And if you're supposed to, you'll know stecca Ecco, le testate così non sono piacevoli, eh. Anche se sei sul bag, testate così sono belle secche. Meglio non tenerla mai così la bici, meglio mollarla e tirare i piedi. Let me know you down and I hit it up. Tell me who you love. tell me who you love. All my homegirls think I'm getting groupie love. All the roadie chicks looking for the movie love. They think I'm famous, I don't even got a tour bus. You and lust, talking like it's just the two of us. Holding up the line, you like what that got to do with us? Nada, but holla if you wanna. I'm under these girls, they act like Madonna. I gotta get in and get out, disappear like Tada. Hop out the whip like what that with my brother. Yo, like dobbiamo fare flip! Come calma? Abbiamo una giornata oggi, un, una missione. Ok, allora il buon Joe adesso ci fa vedere Flip. Che lui l'ha fatto 3 o 4 volte ha detto in Fompita Monza. 3 volte in Fompita Monza, quindi proprio veramente poche. E ha detto che non si ricorda bene come si fa. Ricapitoliamo i passaggi. Aspetta di arrivare in cima alla rampa. Lì, come se dovessi fare un manual, un colpo secco e stai attaccato alla bici. E lo chiudi. Okay. Lo provi subito? No. Che c'hai? Se la gente ti Va eh, no, eh, sì. dici ma questo lo sto obbligando. Proviamolo subito. E provici un po'. Dai, lo provi sul, sul salto con l'immenso. Andiamo bene, proprio bene. Questi ragazzi bisogna dargli una botta di vitalità. Un altro flippettino prima di farlo in bici. Oh, perfetto. Dai Joe, sono il tuo mental coach Ascoltami Oh, incazzato come ti ho detto ieri Joe Devi arrabbiarti per fare i trick non, non capisco se, se mi sta sentendo. E eh, allora, eh, allora cosa stavi aspettando? Era facile o difficile? Era facile. E eh, allora cazzo! Basta pensare di essere Brett Reader o Brandon Sam. Ah, no, devi pensare di essere Toto. Che Brett Reader o Brandon Sam? Anche oh. Toto. Ok, bravo. Ma poi sai che cosa ti devi ricordare? L'80% lo fa la testa. Devi essere convinto te per primo. Se tu non sei convinto, non parti col piede giusto. Non devi oh. imitare Sam e Luke Reader, perché loro non sorridono mai. Sorridere. E non fa bene. Low key squatted, chose keep eh, watching. Love it when they do it to the boy need options. Whole team mobbing, whole team mobbing. Ah. When Lo sai che ora è? A te che guardo il polso. Oh! C'è scritto... Eh, no, non c'è scritto niente. Ma, come oh, non c'è scritto niente? No, non c'è scritto, devo farlo sull'airbag. No, non c'è scritto. È ora di farlo sull'airbag. Va bene. È proprio questa la cosa figa di questo posto che passi da una cosa super morbida a una cosa un filo meno morbida che però ti dà l'idea di un atterraggio. Eccolo là, il nostro quindicenne impavido si sta preparando mentalmente per il suo primo flip. Nigel. But holla if you wanna. I'm under these girls, they act like Madonna. I gotta get in and get out, disappear like oh. nada. Hop out the whip like what that with my brothers. Do it like I said I would, inch by inch. I've been stacking up. Becchina? Vorrei dire, totale tentativi in fompit riusciti, totale da quando l'hai iniziato a provare? 8 mm. tentativi in totale. Più o meno. 8 tentativi e già si manda su un semi duro. Adesso si chiude però. Forte! Love it when they do it to the boy Sì, sì, down and I hit it up. Tell me who you love comincia a metà. Cagale! Allora, alleluia, eh. Però, la povera bici che ti ha aiutato a fare flip l'hai trattata male. Questo si prova a fare flip a 15 anni in 10 centativi direi Bello, beh, una figata assurda dai grande Gio, cazzo oh. Sai adesso come fai a vedere? 360 Bravo, bravo Non ditelo a nessuno Ma in realtà questo è il secondo giorno Ieri eravamo già qui uscire, è chiuso 3-6. Tra l'altro il cane mi ha detto devo per forza farlo. Certo che devi farlo, Joe! I trick quando si fanno il difficile è appunto mantenerli ricordi come si fa? si scende e basta quindi è la prima eh chiuso la prima Vabbè. mi raccomando Whole whole team When I come around Got the thing è piaciuto, ma Però pre era prendo chiuso. questo. Eh, eh, certo, bisogna far così. No, la cosa importante in questo viaggio, se, ti sei stesso. dato degli obiettivi, hai creduto in te stesso, però la cosa fondamentale hai pro provato. No, progredito. Ah, scusa. Hai progredito. Hai tu ogni volta che giri lo sai anche te che l'importante è progredire di un passettino. Questa volta non hai fatto un passettino, questa volta hai fatto un passettone. Grande perché sennò il video non veniva e poi ci facevo la figuraccia io, eh, se eh, non li facevi. Menavo. Eh, esatto, lo menavo. Non va bene. <laughs> Conclusione giornata con pizza che tra l'altro vi dirò per essere in Svezia mangiare una pizza non è male sarà anche surgiata però una delle poche pizze che è accettabile anche mangiare come avete capito nei miei video io ragiono per obiettivi obiettivo di questo video raggiunto Raggiunto? Ma guarda in camera dove ah, guardando. Raggiunto! Bravo. Non era molto convinto, però ha raggiunto. <laughs> Tra l'altro, vi anticipo, vi spoiler che a febbraio <laughs> torneremo probabilmente in questo posto con una crew, un sacco di persone, tra cui anche Alboreto, un sacco di italiani, faremo molto più casino. Fatemi sapere nel video le vostre idee per il prossimo video qua, che cosa volete vedere, se volete vedere di più il posto, se volete vedere più trampolini, lo skate park o più trick sul bag, fatemelo sapere nei commenti. Come al solito non dimenticate di iscrivervi iscrivervi, commentare, attivare la campanellina, mettere like. Come al solito grazie del supporto, grazie a tutti che il canale sta continuando a crescere, è una bomba. Sto dedicando un sacco di tempo al canale, spero che questa cosa la prestate un sacco. Ci vediamo a un prossimo video.